Tu devrais penser à tes poumons, Odd. Je suis étonné que t'aies jamais touché à la clope, en vrai. Je supporte pas l'odeur. Mm, ouais, ça peut se comprendre. En fait, on pourrait organiser un truc. Comment ça Toi, moi et les autres. Tant que Yumi n'est pas là. Toujours en frein avec elle Tu sais quoi Il est tard. Je vais y aller. Demain, j'embauche tout.